Mbote, mbote bandeko balandi. Nzamba la bino. avons toujours la bino comme toujours On la mpona pour édifier parce que l'émission, oyo tosala mpona pour édifier pasteur akoli Colis, akufi moto akozwa yango soit mwana na ye to mwasi conseil de moi sika l'émission, à thème tu développer na kati ya statut ya église atie komba mwasi na ye na komba mwana ye eh? batembozala ebele badote badime bénédiction ya mariage oyo tomettre encore place comme toujours tobimakanisizaka mwa mingi chaque mercredi na 20h banda koretrouve biso vraiment euh, donc avec thème mosusu ya sika c'est une émission hebdomadaire donc chaque semaine eh bien lelo ezali en tout cas concept ya sika babiloko wana nyonso tomonaki na kati baparcours na biso yango tolobaki ke tokocontinue bongo te la religion religion chrétienne et wapi origine donc ya béglise de réveil oyo donc allez toujours branché tous les mercredis donc à partir à 20h donc une émission chaque semaine dans la tous les mercredis émission à thème nyonso ekozala vous pas na la émission tous les mercredis à partir donc 20h oyo wanamanaka émission la biso thème ya le tokolobela à carte émission à biso à thème sur